Polis.ua – сучасний український сервіс онлайн-страхування, топові страхові компанії України, всі види страхування, більше ста пропозицій, автоцивілка, зелена карта, каско, туристичне страхування та інші страховки у твоєму смартфоні з вигодою до 50%. Оплата онлайн та оплата частинами. Polis.ua – класний пошукатор страхових.